And guess you're trying to stay strong and fake a smile until. इससे साबित होता है कि सॉल्ट वाटर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो सोडा भी एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था और यहाँ पर इस टूर्नामेंट में जीतता है हमारा सॉल्ट वाटर तो जो कि है हमारे टॉप लिस्ट में तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गाइस